Eu pregunto, se a sede por beixarte é música que foxe, se o que foxe é o río do namorado cervo, ou se ti estás espida denantes que eu te soñe. E acaricio, con suaves varar dos meus dedos, as túas curvas de dalia como iresiña leve, atentas tacto a indecisión do tempo. E con tremor fouto van ollando lentamente a pele rosa e tersa do teu van no que canta unha fonte agachada. Todo o teu corpo e labio que percorro lenta, moi lentamente, porque o vagar alinda na delicia, no luir lixonxeiro da delicia e percorro con beixo badacento igual que beixo a fresa que arrecende os bicos dos teus peitos rulas ledas. Todo teu corpo e labio que percorro como pequeno lume o que compre alegralo coa forza requintada da ternura. Beixo e miraste no fogo aquela outrada, as ondas das túas praias, os xardins máis ocultos dos misterios sedosos e as flores escuras. E pescudo profundo na inquedanza a eternidade lenta e fugaz. O meu amor é branca arxila ardente para facer paxaros de palabras que voen e reboen xunto a ti.